Пасху. Пасочка упала. Вот. Опять вот, кофе. <laughs> Вот, сегодня мы будем красить яйца на Пасху. Я хочу сделать э, смайликами. Эмоджи. Вы меня поняли, да? Вот. И да, завтра уже Пасха, и сегодня его выставляю. Я просто хочу вам дать чуть-чуть позитива, и давайте будем начинать. Нам для этого понадобятся, собственно говоря, сами яйца. Они мне уже вареные, потому что сырыми я рисковать не хочу. Такие рюмочки. Это наша подставка. Мне хватило на это фантазии. Кисточка. Раз. Одна кисточка, которую мы будем красить. Маркер маркеры. Я взяла два черных, не знаю, каким мне будет удобнее. Желтая красочка, потому что они на желтый. И да, я совсем забыла вам представить моего самого лучшего друга Позитивчика. Он всегда со мной. Я, наверное, буду пробовать начинать красить первое яйцо. Это будет интересно, потому что я еще даже не пробовала их красить, что должно быть очень-очень смешно. Сейчас вы увидите не яйцо эмоджи, <laughs> а найдите желтую краску. О, Ганая. Погнали. А ну красть! Часа. прошло, наверное, много времени, думаю. В общем, яйца мои высохли более-менее, я буду приступать к красить. в вторую технику очень. О! Может, это не Погнали! вот которым я буду... Он Которым я буду сначала прорисовывать, а потом уже раскрашивать. Вот, я беру первое яйцо. Сейчас буду раскрашивать.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 Ну вот, у меня получились вот такие веселые, прикольные яйца. Ой, <laughs> эти точнее. Ну и теперь настало время конкурса. Так, в честь того, что у меня уже на канале больше 400 подписчиков, я думаю, это уже немало, и поэтому решила разыграть вот такую крутую шляпу. Мне кажется, она такая стильная, крутая. Я говорю, что она крутая. Она крутая. <laughs> Для всех в моде. Вот, все, что вам нужно будет сделать, это подписаться на мой канал, поставить палец вверх этому видео, подписаться на мой инстаграм и там поставить как можно больше лайков на фотках. Конкурс будет идти неделю, то есть в воскресенье я скажу, кто выиграл. Желаю вам удачи. Я завидую <laughs> победительнице этой шляпки. И теперь к финишу этого видео. <laughs> Я надеюсь, что вам это видео понравилось. Оно было интересным, может быть где-то забавным и полезным. Это главное, да. Я надеюсь, вам понравился мой позитивчик. Он такой холосенький, как он может не понравиться, а? В общем, если вам все-все-все понравилось, даже если не все понравилось, но вам должно было все понравиться, вам, короче, понравилось это видео, обязательно ставьте, ставьте пальчики вверх. Фишка моя новая, ставьте пальчики вверх. Ему будет приятно, и мне будет приятно. Подписывайтесь на мой канал. С вами была Юля Позитив. До новых встреч. Всем пока. Муа. <laughs> Веселенькие. И я думаю... Я ж не думаю. Я не умею думать.